ჩვენ ვიწყებთ დებატებს და პირველი კითხვა ბუნებრივია ხათუნა სამნიძესთან ხათუნა რატომ აირჩიეთ ეკლესია თვითმართველობის არჩევნების წინ თქვენი კამპანიის მთავარ თემად რა მიგაღებინათ ეს გადაწყვეტილება მოგესალმებით, დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი გავლენიანი ინსტიტუტი საქართველოში და ბუნებრივია ჩვენი ინტერესის სფერო გახდა იმ გადაწყვეტილების უბრალოდ იმ განცხადებების შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმენთ კონკრეტულად, მაგალითად, თვითმართველობის რეფორმის წინააღმდეგ, კონკრეტულად თანასწორობასთან დაკავშირებული განცხადებების შემდეგ მაგალითად, როდესაც ასევე ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ საპატრიარქომ დუმის წევრი მიიღო უამრავი საკითხია, რამაც ჩვენ მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ სწორედ იმ გზავნილებით გვესაუბროთ ჩვენს საზოგადოებასთან, რასაც არავინ არ საუბრობს. ეს არის თემა, რომელსაც არცეთი პარტია არ ეხება. ეს არის თემა, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია საზოგადოებასთან, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან, ყველაზე ძლიერი ინსტიტუტია და ბუნებრივია ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ რა პრობლემებსაც ვხედავთ, და რა არის ეს თავარი პრობლემები, მოდით ესეც ჩამოვაყალიბოთ, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ მაყურებელს მაყურებლის დიდ ნაწილს არ უნახავს თქვენი საარჩევნო ესეთ კლიპი. რა პრობლემებზე საუბრობთ ამ თქვენ პოლიტიკურ რეკლამაში? ჩვენ მომავალში ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელი ეკლესია. დამოუკიდებელი ეკლესიის პირობებში შეიძლება დამოუკიდებელი რისგან ხოლმე დამოუკიდებელი გავლენებისგან და მართვისგან ჩვენ ამბობთ რომ მართული ეკლესია ძალიან საშიშია ჩვენ ამბობთ რომ ეკლესია საშიშია ასე ინტერპრეტაცია მოყვა სამწუხაროდ რამდენიმე ძალისგან რომელიც ეს ეწინააღმდეგება ამ ჩვენს გზავნილებს მაგრამ ჩვენ საუბრობთ მართულ ეკლესიაზე ჩვენ გვინდა ეკლესია იყოს დამოუკიდებელი ის რომ დღეს ეკლესია დამოუკიდებელი არ არის და შეზრდილია ხელისუფლებასთან და ოპოზიციური ძალების ნაწილთან ეს არ არის ახალი ეს შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ჩართული არის მახინჯი პრაქტიკა, რომელიც გააგრძელა სააკაშვილის ხელისუფლებამ და ოცნებამ კიდევ უფრო სხვა დონეზე აიყვანა, ასე ვთქვათ. თვითმართველობის არჩევნებს რატო უკავშირებთ? იმიტომ რომ საბიუჯეტო სახსრები, რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან იღებს ეკლესია, არ არის მხოლოდ 25 მილიონი, ყველა მუნიციპალიტეტი თითქმის, მაგალითად თბილისის საკრებულო, რომლის წევრი მე თვითონაც ვარ, თითქმის ყველა საკრებულოს თომაზე ერთ ლარად გადასცემს მიწას, საჯარო ქონებას ეკლესიას ყველანაირი დასაბუთების გარეშე. ყველა საკრებულოს თომაზე, ანუ ძალიან ძალიან დიდი მიწების ძალიან დიდი რაოდენობა გაიცემა. კი, მარტო 2016-17 წლებში, რომ ვთქვა კონკრეტულად რა მოხდა, 183000 კვადრატული მეტრი თბილისის საკრებულომ გადასცა საპატრიარქოს. ეს არის დაახლოებით 7-8 მილიონი თუ საკრებულო თბილისი გაყიდდა ამ ქონებას და მიიღებდა შემოსავალს. საინტერესოა ამ თემასთან დასაბუთება თუ მოყვებოდა იმას თუ რატო უნდა გადაეცათ ეს მიწები ანუ რა ეკლესია შენდებოდა თუ სხვა რამ, ანუ რა დასაბუთება ქონდა. არც ერთ ჯერზე კითხვის დასმის საშუალებას კი არ არსებობდა. საკრებულოში ყველა კითხვას მოყვებოდა ისეთი ტიპის არგუმენტები, როგორიც არის რომ ანუ ურჯულო, როგორ შეიძლება ეკლესიაზე ასე ლაპარაკი, როგორ შეიძლება კითხების დასმა. აი ბოლო საკრებულოს თემაზე მაგალითად ჩვენ გადავეცით სამშენებლო მასალები საპატრიარქოს, ეს იყო ბოძები, ბეტონის ფილები და ასე შემდეგ, რასაც ასევე არავითარი დასაბუთება არ მოყოლია. ეს არის ქონება, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება საპატრიარქო თუ თავის ფინანსურ რესურსებს დახარჯავდა ამაში, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმდენად შეზრდილია ხელისუფლება და საპატრიარქო, იმდენად ურთიერთსარგებლობა პრინციპულზე აგებული ეს ურთიერთობა, რომ არავითარი კითხვა არ ჩნდება, რატო უნდა გადავსცეთ საჯარო ქონება, მაგალითად სამშენებლო მასალა, საპატრიარქოსა რატომ და არ გამოვიყენოთ სხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, ანუ ეს პრაქტიკა, რომ შეზრდილია ერთმანეთთან ხელისუფლება და საპატრიარქო, სწორედ იმ პრობლემებს იწვევს, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დროს. მაგალითად 2013 წელს, როდესაც ქვეყანამ დაიწყო თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, ჩვენ დეცენტრალიზაცია მოვახდინოთ და თვითმმართველობები იყოს ძლიერი და დამოუკიდებელი მართლმადიდებელი პირველი იყო პატრიარქი, რომელმაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს არის ქვეყნის დაშლისკენ მიმართული ნაბიჯი და საშიში ქვეყნისთვის. მან პრაქტიკულად შესომას შეიყვანა საზოგადოება, იმიტომ რომ ანუ ამ შემთხვევაში ეს იყო საპატრიარქოს დამოუკიდებელი მოსაზრება, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიღაცის თქო გავლენის ქვეშ მოხდა ამ განცხადების გაკეთება. სახელისუფლება ძალები ძალები გამოეხმაურნენ ამ განცხადებას და შეწყდა პრაქტიკულად რეფორმა და განახეორდა, გამოიშიგნა მთელი პაკეტი თვითმართველობის და რასაც მივახწეთ ვიცავდით, მაშინ რესპუბლიკელები ძალიან აქტიურად ვიცავდით ამ პოზიციას, მივახსენეთ ეს იყო მერების პირდაპირ წესით არჩევა, 50%-იანი ბარიერი მერების არჩევნების დროს, მხოლოდ ჩანაწერი დარჩა, მაგრამ შეიძლება მის განვითარება სამხარეო საბჭოები, საკონსულტაციო საბჭოები ასევე, მაგრამ განახერდა ეს რეფორმა, თავარი რისთვისაც დაიწყო ეს იყო უფლებამოსილებების გადაცემა თვითმმართველობისთვის და ფინანსური დამოუკიდებლობა ეს დღესაც არ არის განხორციელებული და დღევანდელი არჩევანი ანუ ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენა თავისი მესიჯის გას, ანუ თავისი სურვილი, რომ გაეხმოვანებინა. ვიცე-პრეზიდენტი როცა ჩამოვიდა, და აქ ვისაუბროთ მაშინ სანა ბატონ დიმიტრიდან გადავა რუსულ გავლენაზე, როცა საუბრობთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი თემა, რა არგუმენტები გაქვთ, როდესაც ამბობთ, რომ ეკლესიაში ძალიან ბევრი ყოველთავარი ატარებს რუსულ ინტერესს. კი, ერთ-ერთი თემა არის სული გავლენები. პენსიის ვიზიტი შემდეგ გულისხმობდა სული გავლენები და სწორედ პენსიის ვიზიტი არის ერთ-ერთი მაგალითი და მე რამდენიმე ციტატას საკითხავთ, რამდენიმე სასულიერო პირის, რომელიც პირდაპირ უცხადებს გადაგებებს და საუბრობს, რომ ევროპა არის გარყვნილება და დასავლეთი არ უნდა იყოს ჩვენი არჩევანი. პენსიის ვიზიტის შემდეგ, რომელსაც ძალიან მკაცრი და მკაფიო მესიჯები ჰქონდა, ძალიან მალე დააბალანსა ხელისუფლებამ ისევ საპატრიარქოსთან ურთიერთ შეთანხმებით და ურთიერთ სარგებელზე აწყობილი ამ ურთიერთობის ფონდ ფონზე და მიიღო საპატრიარქოში დუმის წევრი, რაზეც არც ერთი ხელისუფლების წარმომადგენლისგან განცხადება არ მოგვისმენია. რუსულ გავლენები გაძლიერებულია იმ თვალსაზრისით, რომ პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში დღეს რუსეთს საყრდენი აქვს უკვე პარლამენტში ფრაქციის სახით და ჩვენ ხედავთ, როგორ დადიან ოკუპანტ ქვეყანაში დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებებზე საპარლამენტო ძალის ერთ-ერთი საპარლამენტო ძალის. მე გეტყვით, რამდენიმე განცხადება სასულ რატომ არის? ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ეს რუსული ინსტიტუტები, მე მინდა რომ სწორად სწორად გავიგოთ, მოკლედ ჩვენ ჩვენი გამონილება. მოდი, თუ შეიძლება, მოდი, ხო. ინსტიტუტის მიმართ კრიტიკა ბანკიერი მხარეები, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ღიად და თუ დისკრედიტაციას ვლაპარაკობთ, დისკრედიტაცია დისკრედიტაცია ხდება სწორედ ეკლესიის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, რასაც ჩვენ არ ვსაუბრობთ. კი ბატონო, ბატონ დიმიტრი სამი და გადავიდა კითხვით. ბატონ დიმიტრი, თქვენი პარტიის ლიდერმა რომ სამწუხაროდ ნინო ბურჯანაძე არ მოვიდა ჩვენ დაუპატეჟეთ ამ დებატებზე, ხათუნა სამიძე იყო თანახმაკ, სამწუხაროდ ხალხო ნინო არ დავთანხდა. მოხვედით თქვენ, რითაც დიდი მადლობა. თქვენ ნინო ბურჯანაძე გამოვიდა, ასე ვთქვი, პრესკონფერენცია მოაწყო რესპუბლიკელების წინააღმდეგ, თქვა, რომ ეს არის აღვირახსნილი კამპანია და რაც მთავარი ან მან მოითხოვა, რომ ტელევიზიებმა აღარ გაუშვან მათი პოლიტიკური რეკლამა. რა კანონ იურისტი ხართ ამ შემთხვევაში, რა კანონიერი საფუძველი გაძლევთ ასეთი მოთხოვნის დაყენების უფლებას? <coughs> მოგესალმებით, კალოტონა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, კალოტონა ხათუნა. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველში მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და კიდევ ერთხელ გადაუხადო ქალტონ ნინო ბურჯანაძეს უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ მან ღიად დაიცვა სახელმწიფოს ინტერესი, ღიად დაიცვა საქართველოს მართლმადებლური ეკლესიის ინტერესი, რომლის წიახსაც მიაკუთვნებს ჩვენი მკვიდრი მოსახლეობის 85% საკუთარ თავს და ძალიან სამწუხაროა რომ ქალტონ ნინო აღმოჩნდა ერთადერთი ლიდერი და ჩვენი კოალიციის ლიდერმა გააკეთა ერთადერთმა განცხადება იმ პროვოკაციულ საარჩევნო კლიპთან დაკავშირებით, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს სამართლებრივი ხასიათის შეფასებას და თქვენი გადაცემის ქუჩში მე არ მომჩვენებიო, ვფიქრობ, სწორად ამოვიკითხე, სწორად მოვისმინე უბრალოდ თქვენგან, რომ თქვენ უწოდეთ ამ კლიპს გაბედული და პროვოკაციული. ну ამ შემთხვევაში გაბედული და პროვოკაციული, რა თქმა უნდა, ერთმანეთის სინონიმები არ არიან, თუმცა მინდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს იყო პროვოკაციული კლიპი. ვისთვის გაბედულია, ვისთვის პროვოკაციული. და მე შევეცდები ხუწუჩი აგიხსნათ, რა შეიძლება ეს ყველაფერი საქმე. სინამდვილეში ყველაფერი გაცილებით პლანალური და მარტივია, ვიდრე ერთ შეხედვით ჩანს. რესპუბლიკური პარტია, რესპუბლიკური პარტია მარგათვალა ეს კლიპი საარჩევნო მიზნებისთვის და იმისთვის, რომ ელექტორალური, თქვა, სიმპათია დაემსახურებინა. ნუ ქალტონი ხათუნა, ჰაინრიხ ბევლის გენდერული თანასწორობის Э, პროგრამის კოორდინატორი იყო, ის э, კარგად ფლობს ტექნიკას, э, ეგრეთ წოდებული ფანდრაიზინგის, ანუ დაფინანსების მოპოვებისა კონკრეტული მიზნებისთვის და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რესპუბლიკურმა პარტიამ აირჩია სწორედ დაფინანსების მოპოვების გზა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ბატონმა ლექს ტილერსონმა პირდაპირ განაცხადა, რომ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ამერიკის შეერთებული შტატების პროექტები ამცირებს და მნიშვნელოვნად ზღუდავს დაფინანსებას ამა თუ იმ პროექტებისა და პროგრამებისთვის. მოდით ამას მისდევთ მე მე სხვა რამეთ კითხეთ, მე მაინტერესებს. ანატომიას გესმით. მოდით ანატომია მაყურებელმა ახსნას, ის მასაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება. მე თქვენ კითხეთ რა კანონები ქალბატონებია, ანალიზი როგორ მიგაგეთ? ზოლზე მოითხოვეთ. მივა მაქამდე. ამ თემაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ თქვენ რა საკურველი შეიძლება გქონდეს თქვენი აზრი რესპუბლიკურ პარტიაზე, ისევე რესპუბლიკურ პარტიას აქვს თავისი აზრი თქვენს პარტიაზე, მაგრამ როდესაც ითხოვთ კლ კლიპის მოხსნას სატელევიზიო ეთერიდან. რა კანონიერი რა რომელ კანონზე და ხუთ წუთში ჩავეტევით, ხო პირობას გაძლევთ და არ გადავწდები ხუთ წუთს. ხო, ამ კითხვაზე პასუხი გაქვთ. აუცილებლად გაგცემთ. აუ პირობას გაძლევთ, რომ აუცილებლად გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. შესაბამისად, რესპუბლიკური პარტია განზრახ წავიდა პროვოკაციაზე. მათ ძალიან კარგად უצყიან, რომ მათი ფრაზები აი ეს ორი ქალბატონი რომელიც საუბრობს და როდესაც ესეთ ფრაზებს ისვრიან ჰაერში რომ ეკლესია ებრძვის თავისუფალ აზრს ეკლესია ებრძვის თვითმართველობას კიდევ ერთი ბრძოლის ელემენტი გაქვთ გამოყენებული ცილისწამებლური რომელიც არის მე ვფიქრობ არამცთუ მიუღებელი ზოგადად მორალურ თვალსაზრისით არამედ შესაძლებელი სამართლებრივადაც იმიტომ რომ ჩვენ დემოკრატიულ მოძრაობას და თავისუფალ საქართველოს ჩამოგვიხსნეს ღია საჯარო ეთერიდან ორი საარჩევნო კლიპი მოიხსენებათ მხოლოდ იმიტომ რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა არ ჩათვალა საჭიროდ კარტელური გარიგების შედეგად მედიკამენტების ასე ვთქვათ გაათმაგებული ფასის ფასად გაყიდვის ფაქტის გამოტანა ჩვენს მიერ გასაშუქებლად საჭიროთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის პრეპარატი, რომელიც ცნების საწინააღმდეგოა და რომლის ღირებულება 8 ჯერ მეტი, ანუ 800%-ით მეტია ვიდრე სამეზობლოში, ჩვენ გამოვიტანეთ როგორც ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქვეყანაში ძვინვარებს კარტელური სააფთიაქო მაფია. და მეორე შემთხვევაში City Park-თან დაკავშირებთ. ორივე ჩამოგვიხსნეს. მაშინ როდესაც თქვენ ქალბატონო ხათუნა და ქალბატონ თამარი, თქვენი კოლეგა, ღიად მიდიხართ პროვოკაციაზე. ღიად მიდიხართ პროვოკაციაზე და ცილს წამებთ. როგორც თქვენ თვითონვე განაცხადეთ, ყველაზე გავლენიან ინსტიტუციას იმაში, რომ ის ებრძვის თვითმართველობას და ის ებრძვის პიროვნების თავისუფალ განვითარებას ალბათ, ხო, მაგისტრ მაგინოდად. თავისუფალ არჩევანს. თავისუფალ არჩევანს. კიდევ არის. ანუ თავისუფალ არჩევანს რომ ებრძვის საქართველოს საპატრიარქო და ეკლესია. ამას თქვენ აკეთებთ ამ განცხადებას აკეთებთ საარჩევნო კლიპში. ბუნებრივია, კითხვა ისმის, რითი ასაბუთებთ ამას ეს ერთი. Mm-hmm. მეორე, mm-hmm. როდესაც თქვენ აკეთებთ განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას უნდა შეეზღუდოს აა დაფინანსება თქვენ მართალია საქართველოს პარლამენტის წევრი არ ყოფილხართ, მაგრამ თვითმართველობაში, როგორც აჭარაში, ისე თბილისში მონაწილეობდით და ძალიან კარგად უნდა უწოდეთ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირ ითვალისწინებს განსაკუთრებულ როლს და დამსახურებას საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ფორმირებაში ქართული მართმადებელი ეკლესიისა. აქ მე ხას უსვავ, არ ვაკეთებ აქცენტს ქონებრივი რესტიტუციის ვალდებულებაზე, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აღებული აქვს ქართული ეკლესიის წინაშე. მეორე სტანდარტი, რომელსაც მართლა გაკვირვებით მინდა დაგისვათ, ეს ხო პატა ზაქარიაშვილი იყო თქვენი კოლეგა, რომელმაც ღიად მოითხოვა სხვადასხვა კონფესიების დაფინანსება პარალელურად მართლმადებელი ეკლესიის დაფინანსების. ანუ თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ, ქალბატონ ხათუნა, თქვენ ითხოვთ სხვა მაშინ იყო პარტიის წევრი და თქვენთან აფილირებული იყო თავიდან მოგდებული. მე მოგეცეთ საშალება, მაგრამ უკაცრავად მოდი ჯერ ჩემკითხოზე გაცით პასუხი. არა, დავასრულე თავიდან. თქვენ არ ჩამოყალიბებული უკვე. თქვენ ჩამოყალიბდით. ანუ თქვენ არ უჭერთ მხარს მართმედებელი ეკლესიის დაფინანსებას, მაგრამ მხარს უჭერთ მაგალითად იუდეური თემის, მუსლიმური, ისლამური თემის, ევანგელისტური, ბაპტისტური ეკლესიის, თქვა კათოლიკური თემის დაფინანსებას? არ უჭერთ. ხო, თქვენი პარტიის წიაღიდან ესეთი განცხადებები ჟღერდა რამდენიმე წლის წინ. ესე იგი პოზიცია შეიცვალა. ეს ორი არ არის დიდი ხანია. პოზიცია შეიცვალეთ, გასაგებია. ხო, ლაპარაკობთ რესპუბლიკის პარტიაზე. ეს პლატფორმა იყო ეს პლატფორმა. ეს პლატფორმა იყო თქვენი პარტიის ბაზაზე. და ზაქარიაშვილი როგორც მინისტრი ლაპარაკობდა ამაზე ჩვენ ლაპარაკობთ <coughs> დღეს ბატონ დემიტრი თქვენს არგუმენტებს რაც მთავარია რაც მთავარია არა უბრალოდ შეიძლება სანამ თქვენ მე თქვენ დებატებში დებატების საშუალებას მოგცემ კითხვაზე პასუხი კითხვაზე პასუხი რაც მთავარია რატომ უნდა ჩამოიხსნას თქვენი სამართლებრივი საფუძველი რა არის სამართლებრივი საფუძველი არის ღია პროვოკაცია ქართული სახელმწიფოს ინტერესის წინააღმდეგ ღია გალაშქრება იმ ინსტიტუტის წინააღმდეგ პროვოკაციული და ცილისწამებლური მეთოდებით, რომელსაც კონსტიტუციური ხელშეკრულება, კონსტიტუციური აა თქვათ ხელშეკრულების საფუძველზე აქ ურთიერთობა სახელმწიფოსთან კონკორდაც გულისხმობ და რომლის საფუძველზე ის აღიარებულია, ასე ვთქვათ, მისი დამსახურება და ღვაწლი აღიარებულია სახელმწიფოს მხრიდან. და როდესაც თქვენ ღია პროვოკაციაზე მიდიხართ და ამ ყველაზე გავლენიან ინსტიტუტს არც მეტი არც ნაკლები ადანაშაულებთ რომ თურმე ეკლესია ეკლესია ებრძვის ვინმე პირიქი არა სუბიექტი ეკლესიიდან არა თქვენ აღნიშნავთ ეკლესია ებრძვის კარგად მოусმენთ კლიპს დიახ ეკლესია ებრძვის თვითმართველობას თქვენ ამას ამბობთ საპატრიარქო ეკლესია ებრძვის თავისუფალ აზრს თქვენ ამას კი ბატონო მაგრამ თავისუფალი აზრი არის თუ არა ის რომ ადამიანმა გამოხატოს თავისი აზრი იმის შესახებ თუნდაც ყველაზე გავრცელებული ინსტიტუციის შესახებ არის თუ არა ხო ეს არის აზრი ეკლესიის საშიშია უკაცრავად უკაცრავად ეკლესიის ეკლესიის წიაღში საპატრიარქოს ბუნებრივია გააჩნია მართვის ორგანო ის იმართება, მას გააჩნია სრული ავტონომია, სახელმწიფოს არ აქვს უფლება მის მართვის პროცესში ჩარევისა და არ აქვს უფლება ჩარევისა. და როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მართული ეკლესია საშიშია, სინამდვილეში თქვენ მიმართავთ ძალიან ბოდის ვიხდი შეფასებისთვის, ამგვარი შეფასებისთვის, მაგრამ ძალიან იაფასიან მეთოდს იმისთვის, რომ ინსტალირება მოახდინოთ ადამიანის გონებაში და განსაკუთრებით მომავალ თაობებში, იმისა, რომ თურმე ესეთი რამ შესაძლებელია წარმოითქვას პოლიტიკოსის მხრიდან, რომ ეკლესია საშიშია. გასაგებია. გასაგებია ბატონო. ეკლესია, მართული ეკლესია. ქაბატონ ხათუნას გასაგებია. გოზდომის ერთ-ერთი წევრის ვიზიტი აღნიშნეთ საპატრიარქოში და მოიყვანეთ არგუმენტად იმისა, რომ რუსული გავლენები ერთ-ერთი ბრალდებაა თქვენი, რომ ეკლესიაში იზრდება რუსული გავლენები. თქვენ ამას აღნიშნავთ. მე მინდა შეგახსენოთ ქაბატონ ხათუნას და თქვენ ხელისუფლებაში ბრძანდებოდით არც ისე დიდი ხნის წინ, რომ როდესაც ეუთო საპარლამენტოშორისო ასამბლეა გამართა თბილისში, რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელობა და მისი პირადად ხელმძღვანელი ლეონიდ სლუცკი იყო პერსონა ნონ გრატა, რომელიც არ უნდა შემოსულიყო საქართველოსში. მე მაშინ, მე მაშინ, თუ გამახსენებთ, რომ თქვენ ერთხელ მაინც აიმაღლეთ ამასთან დაკავშირებით ხმა, მე ხმას არ ამოვიღებ. დიახ, არაერთგზის. და შემდეგია წარმოგიდგინოთ ყველა საჯარო ეთერში გავაკეთეთ განცხადება ჩვენ პოლიტიკური საბჭოს დონეზე ვაკეთებთ განცხადებებს და ლიდერები არა ვართ ვალდებული რომ ცალცალკე ვაკეთოთ განცხადებებს პოლიცსაბჭო ვაკეთებს განცხადებებს ხათო თქვენ თქვით რომ ერთადერთი პარტია რომელიც გამოეხმაურა ამ ანუ რა არის ეს ფორმალური სტანდარტის ეს არის პროგრესული პარტია რომელიც არ მალავს ამას ესეთი იყო თქვენი განცხადება ნინო ბურჯანაძის გამოსვლაზე რატომ აინდა მას ნინო ბურჯანაძე ამის ახსნა გააქვთ რატომ მაინდა მაინც ბატონ დიმიტრის პარტია გამოაქვს ჩვენი შეფასება და მე მე ვეცდები რომ ყველა თქვენს მიერ მოყვანილ ბრალდებას ასე ვთქვა რამდენად პროვოკაციულია და ანტისახელმწიფოები გიპასუხოთ ერთადერთი პარტია რომელიც ნიშანდობლივია რომელიც გამოეხმაურა ჩვენს კლიპს და თან თქვა რომ ის უნდა მოიხსნას ეთერიდან თქვენ თქვენ მანიდერმა თქვა რომ მე არ მაქვს პრეტენზია რესპუბლიკურ პარტიასთან მიმართავ ტელევიზიებს და მე მას ურჩიე რომ სასამართლოსთვის მიემართა მათ შორის იმის გამოც რომ თქვენი კლიპი რომელიღაც არ გაუშვეს ეთერში ეს არის სასამართლო სამართლოს განხილვის თემამ არ რეგულირებელში მისატანის არ საჩევარია. ბარეგულირებელში საჩევარი უკვე მიიტანეს ტელევიზიებს ქონდა თავის დასაბუთება და აღიდგინათ ეს კლიპები უკვე გადის ეთერში. ხო, მით უმეტეს, რაც შეეხება ანტისახელმწიფოებრივ გზას. რეგულირებულ კლიპებს რომელიც ჩამოგვიხსნეს. ჩვენ მოვიდეთ სასამართლო პროცესში და ბატონი ვასიკო მაღლაფერიძეს უცხება დაჯარიმდა. გასაგებია, მაგრამ ხო, რაშუაში ამბობს ეს ხო ამ ეს კაფეში. ამიტომ ჩვენს შემთხვევაში თუ თქვენ თვლით რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივია, რო როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ-ერთ ინსტიტუტზე, რომელსაც აქვს დიდი გავლენა, კი, რომელსაც რომელსაც ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს 25 მილიონით, გარდა ამისა სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა მუნიციპალური ბიუჯეტი და რო გითხრათ რიცხვები, ხა წარმოადგენენ რომ კონდეს 2014-ში 32 მილიონი გადაერიცხა მაგალითად საპატრიარქოს 2015-ში 31 მილიონი მიწებს თუ შევხედავთ თბილისიდან როგორც გითხრათ ბოლო 2 წელიწად წელიწად ნახევარში 193000 კვადრატული მეტრი გადაეცა ერთ ლარად 2015 წელს 565 მიწის ნაკვეთი გადაეცა მთლიანობაში ეკლესიაში 16 მილიონ 752000 კვადრატული მეტრი, რომელიც 6-ჯერ მეტია 900. ამ ყველაფერს თუ გავითვალისწინებთ, კონკორდატი, რომელსაც მელაპარაკებ, კონკორდატი ირღვევა სწორედ ასეთი პოლიტიკით, როდესაც ხელისუფლება სრულად უკონტროლოთ ყველანაირი კომპენსაციის დათვლის გარეშე, ყველანაირი წესების გარეშე, მსჯელობის გარეშე გადასცემს ეკლესიას ამ თანხებს, გადასცემს მიწებს და არავითარი კონტროლი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. და თქვენ იცით რომ გადასაცემი ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია. მე არ გაწყვეტინებ. არა, ჩაგერთვით. მე არ გაწყვეტინებ. მე დარწმუნებული ვარო თქვენ ისევე გინდათ რომ კარგ ქვეყანაში და თავისუფალ საქართველოში და კარგი მომავალი ქონდეს თქვენ შვილებს, როგორც მე მინდა ჩემი შვილისთვის, მაგრამ ჩვენ ამას სხვადასხვანაირად ვხედავთ. და რატო ვხედავთ სხვადასხვანაირად? სწორედ ამიტომაც, ამიტომაც ვჯერობთ. გამართოთ ამ თემაზე. თუ თქვენ თვითონ ეს არის ანტისახელმწიფო, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სასამართლოს ასევე. ამას მოგიწოდოთ ხოლმე. რაც შეეხება ჩვენს კლიპს და რამდენად არის რუსული გავლენები. მე წაგიკითხავთ რამდენიმე ქადაგებინა რამდენიმე მონაკვეთს. ქართულ ხალხს თუ მკითხავთ ვინ თქვა ესეთ მიწერია ქართულ ხალხს ჭერდება ხალხს არ ჭერდება ევროპა რომლის სწორებას ბოდიში და უკანალზეა თუ ზნეობრივად ამაღლებული საქართველოს ჭერდება როგორც დავით თამარის დროს იყო ერთ-ერთი გზავნილია ასევე აა სასულო პირებს რომლებიც გადაგებენ თავისუფალ არჩევანზე როცა გელაპარაკებით ამას მოსახლეობა რაც უფრო დაუახლოვდება ევროპულ და ამერიკულ ფასეულობებს ეს არის мама გიორგი რაზმაძე რაც უფრო დაუახლოვდებით ევროპულ და ამერიკულ ფასეულობებს მით მეტად დავშორდებით ქრისტეს და ეკლესიას ეს არის დღევანდელი დასავლური პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი და ისინი არც მალავენ რომ მათი უპირველესი სამიზნე არის ქრისტიანობა ანუ თქვენ თვლით რომ ეს გამოხატვის თავისუფლებაში არ ჯდება ამ მსგავსი ფრაზები და მაშინ ეს რა გამოხატვის თავისუფლებაში არის ყველაზე არგუმენტი, რატომაც ვამბობთ, რომ საპატრიარქოში არის რუსული გავლენები. ეს არის სწორედ ეს არგუმენტი. ანტი და აი ამას ამსოშია სწორედ. რა რაც რაც შეეხება უნდა თუ არა რუსეთს გააძლიეროს ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოს. ცოტა უფრო კომპლექსურად შეხედოთ, თუ შეიძლება. თქვენ რა გინდა თქვა, რომ ის რა ეროვნული პოზიციაა, ინტერესთან გამომდინარე, აპრიორი რუსულია, ამას მეუბნები? მე თქვენ არ გაწყვეტები. შეიძლება დავამთავრებ. რა პრობლემა გაქვს თქვენი ლიდერი ხელს? მე გაწყვეტინე, დიალოგში შემოვიდეთ თქვენთან. თქვენ თუ არ გინდათ რომ მიხასოთ წარმოებდა და თქვენთვის პრობლემა ამაზე ლაპარაკი თქვენ ხიდეთ პრორუსული ძალახათაც სწორედ ამიტომ ძალიან საინტერესოა და მე მინდა ეს მაყურებელმა განსაჯოს ერთადერთი პარტია რომელიც გამოეხმაურა თან ქალბატონ ნინოს ვიზიტის შემდეგ პატრიარქთან ჩვენს ამ გზავნილებს პოლიტიკურს რომლის უფლებაც გვაქვს და თუ არა და სასამართლოს უნდა მიმართოთ მხოლოდ პრორუსული ღიად პრორუსული ძალა და უპირისპირდა სწორედ ამ გზავნილებს და ისეც არის ნიშანდობლივი რომ ღიად პრორუსული ძალა იცავს საპატრიარქოს ამ მიმართულებით. თქვენ ამბობთ თქვენ ებრძვით რელიგიას, საწმუნებს პირდაპირ გეუბნებით, მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე. მე თავს მივიჩნევ, მივიჩნევ და მომავალშიც მივიჩნევ როგორც ეროვნული ინტერესების დამცველს. თუკი ეროვნული ინტერესის დაცვა არის პრორუსული ნარატივი, მაშინ თქვენი ლიბერალური ინტერნაციონალის ნარატივი რეალურად არის რეალურად არის ლიბერალური ფაშიზმის გამოვლინება. და მე არაერთი მაგალითი შემიძლია დაგიმტკიცოთ ეს. არ გაწყვეტინებდით და თქვენ თუ მეტყვით არ მოიწოდოთ თქვენზე ნაკლებად ეროვნული ადამიანი ჩემი გამოხატვის თავისუფლებიდან გამომდინარე შემიძლია გიწოდოთ რომ ხართ ფაშისტი და ხართ ლიბერალი ისევე შემიძლია ვთქვა თქვენზე თქვენი ლიდერი ოდესაც საბრძანდება რუსეთში და ხელშემოერთვის პუტინს დიახ ის ეწევა ანტი ეროვნულ კამპანიას ანტი ეროვნულ პოლიტიკას ჩვენი ლიდერი გამოირჩევა განსაკუთრებული პოლიტიკური წონით და გამოირჩევა იმ უფლებებითა და უნარებითა და შესაძლებლობებით, რის გამოც მას ყველგან ესაუბრებიან ვაშინგტონშიც, ბრიუსელშიც და მოსკოვშიც. თქვენგან განსხვავებით. რაც შეეხება თვითმართველობას და რატომ თვითმართველობის არჩევნების დროს ჩვენ პირდაპირ უკავშირებთ თავისუფალ არჩევნებს და თვითმართველობას საპატრიარქოს გავლენებს, იმიტომ რომ სწორედ ყველა არჩევნების წინ, ყველა სტატისტიკა ამას მოწმობს, იზრდება და ფინანსება აა მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას ჭირდება მხარდაჭერა. პირდაპირ პროპორციული საარჩევნო პერიოდთან ეკლესიის დაფინანსება. თვითმართველობას რატომ ებრძვის? კიდევ ერთხელ გეუბნებით. 2013 წელს თქვენ ვარაუდი ამ ხელის ვარაუდი მე ფაქტები არა ეს ვარაუდია ისო დაფინანსება ეზრდება საპატრიარქოს. ანუ სტატისტიკა მოწმობს, ბატონო, მე დაახლოებით. ანუ კახური ლოგიკით მიყვებით, ყვითელია მრგვალია და ლიმონია? ამას მეუბნებით? ანუ რაღა კი ეზრდება. ანუ შემოვიდეთ ძალიან დიდ პოზიციაზე, მე თქვენ. არა, იმიტომ რომ თქვენ ვარაუდებით მესაუბრებით, ბატონო ხათუნა. მე თქვენ მტკიცებულება დამიდეთ, როდესაც პროვოკაციაზე მიდიხართ და ამას მე არ ვამბობ. ტელეკომპანია რუსთავი 2 თავის ქუჩი წერს რომ თქვენ წახვედით პროვოკაციას და ვეთანხმები ქალბატონ კვესიტაძეს თქვენ წახვედით პროვოკაციაზე თქვენ ხართ პროვოკატორი და თქვენ გააგოთ პასუხი შეიძლება არა ძალიან ძალიან პარტიას გულისხმობთ ხო მე თქვენ გესაუბრები და პარტიაზე საუბრობთ თქვენ პარტიის პირველი ნომერი და პრეტენზია გაქვთ საკრებულოს თავმჯდომარეობაზე ხო ძალიან მეც ვარ რესპუბლიკური პარტიის პირველი ნომერი და ჩვენ ერთად ჩვენ სხვადასხვა შეხედულებებით, მაგრამ გვინდა რომ საკრებულოს წევრები ვიყოთ. თქვენ რომ წარმოიდგინოთ და გახდეთ საკრებულოს თავმჯდომარე. და შეზღუდული რესურსებით მოვიდეს გადაწყვეტილების შეზღუდული ფინანსური რესურსია და მოვიდეს გადაწყვეტილების მიღებისთვის თქვენი არჩევანი. გაქვთ მაგალითად არ ვიცი 500.000 და გაქვს არჩევანი გადასცეთ თუ არა ეკლესია საპატრიარქოს რომელიმე ეკლესიის ჯებირის გასამაგრებლად თუ ჰობის გასამაგრებლად თუ გადავსცეთ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მარტო ხელა დედებს მათი სოციალური სოციალური ნომერის ძალიან დიდი რესურსი გააკეთეთ. თქვენ არ ვიცი გერმანიაში საწავლობთ და რა ფაკულტეტზე და რა სპეციალობაზე უკვე მაგრამ არა ის ის ის ჩვენ როდესაც გადაწყვეტილებას ვერდებით როგორ აჩვენებთ ჩვენ დაგვისვა წამყვანმა შეკითხვა აი კითხოს არიღეთ ბატონდებით ყველა კითხოს უპასუხეთ ეხა მიპასუხეთ ძალიან მარტივი კითხვა სატრებულოს თავმჯდომარე ხართ და გაქვთ 500000 შეგლეთ ხოლმე ერთი მიმართულებით ახალ პროგრამა რომელიც დააფინანსებს მარტოხელა დედებს რომლებსაც რომლებსაც ყავთ ასეთ პროგრამა არ არსებობს და ჩვენ გვინდა რომ ეს პრობლემა მარტოხელი დედის კაპუსი არ არსებობს და რანე გაუქმებული ეს შესაძლებლობის შესაძლებლობის ან კითხვას გაურბი ხართ შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობელს, რომელიც არის მარტო დედა და ზრდის მარტო ხელ მარტო ხელ როგორც მარტო ხელა ასეთ ბავშვს თუ ეკლესიას სად დავხარჯავთ ამას? კი, გადაწყვეტა გაქვთ მისაღები, იმიტომ რომ მეტი თან ხარ არის ბიუჯეტზე მსჯელობთ და თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ როგორც თავმჯდომარე, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. ეკლესიას გადასცემთ თუ ასეთ პროგრამას დააფინანსებთ? ყველა შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა პრიორიტეტს გავაკეთებ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად მიმაჩნია. აი ახლა გეკითხებით რამე გაჩნდა? საშურად და საჭიროდ. რა თქმა უნდა რომელია საშური და საჭირო ახლა პირდაპირ გეკითხეთ ანუ გადაწყვეტილი ყველაზე უფრო მოწყვლადი ყველაზე უფრო დასახმარებელი ყველაზე უფრო სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის მხარდაჭერის გამოცხადება მაგრამ თუ იგივე პროცესში მონაწილეობას ღებულობს საპატრიარქო კონკრეტულ მოცულობის ვითარებაში და შესაძლოა მასშტაბი და მოცულობა ასე ვთქვათ დასახმარებელ პირთა ბენეფიციართა იზრდება აქედან გამომდინარე შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო მისაღები მე რას მივიღებ თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაში პრეტენზია გაქვთ პრეტენზია გადაწყვეტილება არის მილიონზე საგრაბულოში საგრაბულოში პრეტენზია გადაწყვეტილება და გამითხრათ სად გამიმართავდით 500000 ლარს როცა რო გქონდეთ ამ გადაწყვეტილების მიღების საშუალება მე გაგეცით სასუხი სად მისცემდით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად რა თქმა უნდა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად მოწყვლადი ჯგუფის ხარდასაჭერად სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენც ჩვენ ამაში ვთანხმდებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ საკრებულო 8 მილიონის ქონება გადასცა საკრებულოს საპატრიარქოს, 5 მილიონი გამგეობებმა გადასცა საკრებულოს ფულადი სახსრებით, იმის ნაცვლად რომ ეს გადავცეთ საკრებულოს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ძლევამოსილია საპატრიარქოს, ძალაუფლებს საპატბოდის საპატრიარქოს, რომელსაც აქვს უამრავი ფინანსური ხარჯები, ხო, ხედავთ არა, რომ ეპისკოპოსებს თანხების პრობლემა არ აქვს და ბიზნესებში არიან პირდაპირ ჩართული. ეს ხო მე არ ვამბობ, უამრავი სიუჟეტი გაკეთდა ამაზე და შიდა საპატრიარქოს საკრებულოს ხარ ლაპარაკობთ. რატომ გადაეცეთ? შეეცა ეს თანხა საპატრიარქოს მიზნობრიობა თქვენ არის ბატონო არავინ არის ის ამას შეეცა თქვენ მოყავთ არგუმენტი და თქვენზეა თქვენ თუ ვიყოთ სადიხარჯება ეს ფული აუდიტის სამსახური ვერ ამოწმებს არავინ არ ამოწმებს როდესაც 10000ობით ლარს რიცხავთ ეკლესიის გასარემონტებლად მაგალითად მე დავსვი ესეთი კითხვა საგრაბლოში თუ შეიძლება რომ შევამოწოთ მართლა გარემონტო თუ არა ესა თუ ის ეკლესია პასუხს ვერ ხსენ იმიტომ არავის არ აქვს შემოწმების უფლება პირჯვარი გადაიწერა საგრაბლოს წარმომა და მითხრა პირდაპირ რომ საპატრიარქო არ არის ჩვეულებრივი დაწესებულება ვინემ რომ შეამო 60 წელს. აი ასეთი დამოკიდებულება სწორედ ანტისახელმწიფოებზე. გასაგებია. მე ჩვენ თანხდებით ერთ რამეში დავასრულებ და მე მოგისმენთ. ჩვენ თანხდებით ერთ რამეში, რომ რაშიც მიპასუხეთ, როგორც გადაწყვეტილების მიღების საშუალება რო ქონოდათ. ეს თანხები უნდა მიმართოთ სწორედ იმ მიმართულებით, სადაც არის გაჭირვება, სადაც არის საკეთის გადასაწყვეტი. დღეს არ არსებობს ეს პროგრამები 170 ბავშვი აუტიზმით პრობლემის ქონდა. არ არის დაბადება, არ არის დაბადება. არა, ნუ მომეცით საშუალება, თუ კითხავთ ისო. ამას დამელოდეთ. ეკლესიის დაცვა რომელსაც აქვს ფინანსური სახსრები. ჩვენ ეს სახელები მივართოთ სხვაგან და სწორედ ასე უყურებთ სახელმწიფოებს საქმეს და არა თქვენი არგუმენტები. სრული პასუხი მინდა გაგცეთ. კი ბატონო. პირველ რიგში თქვენ საკრებულოს წევრი ბრძანდებით და ალბათ იცით, რომ თბილისში ჯერ კიდევ დარჩენილია ქონებათა ის ჩამონათვალი, რომელიც საპატრიარქოს ეკუთვნის უაპარაგოთ. მაგალითად, ეს არის 7 ნატაზრალი შენობა, ეს არის ორთაჭალაში, გზანისის ქუჩა ნომერი 82 ხლა ამას ვიხსენებდი. პეროსკაეს 2 ნომერში, ევსტათი მცხეთელის ტაძარი. ეს არის რუსთაველის 48 ნომერში, თეოდოსი ჩერნიგოველის სახელობის ტაძარი და კიდე ორი ტაძარი ჩუღურეთში და ნაძალადევში. ასევე წმინდა ოლღას ტაძარი ჩიტაძის ქუჩაზე და ანდრია პირველწოდებულის ტაძარი პუშკინის მოედანზე. ოდის მომიწი. მე ჩამოგიტყვი, თქვენ 7 ნატაძრალი შენობა, ანუ ტაძარი, რომელიც შემდგომში ბოლშევიზმის აგრესიის შედეგად გადაეცა სამოქალაქო პირებს, გასხვისთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კონებრივი რესტიტუციის ფარგლებში სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება გნება თვითმართველობის დონეზე და გნება ცენტრალური ბიუჯეტის დონეზე, რომ ეს შენობები გადასცეს საპატრიარქოს. დღემდე მიუხედავად არერგზის მოთხოვნისა და მე მაქვს წაკითხული არაერთი წერილი. კი ბატონო, საპატრიარქოდან გაგზავნილი სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. გასაგებია, ეს ეს თემა გასაგებია, მაგრამ რა შეიძლება იმას რომ შესაძლოა, აი რა გარკვეული ქონებრივი რესტუციის კომპენსაციის ფარგლებში ხდება ფინანსების გამოყოფა? ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ბუნებრივია ცენტრალური ბიუჯეტის იმ ნაწილის გარდა რომელიც ისედაც არის გამოყოფილი საპატრიარქოსთვის თუ კი დამატებითი გამოყოფა ხდება თანხებისა რა საფუძველზე ხდება ამისთვის ბუღალტერიაში და შესაბამისად საფინანსო სარევიზიო მაპატი დავასრულებ ხო თქვენ ძალიან ხო საფინანსო სარევიზიო კომისიაში ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს დოკუმენტი ხდებით ხო რას ვამბობთ ანუ ის რაც 25 მილიონი არსებობს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ასიგნება საპატრიარქოსი და ეკლესიის მხარდასაჭერად და ის რაც ის ის უნდა ვთქვა რომ საზოგადოება არ შევიყვანოთ შეცდომაში რომ აი ამ 25 მილიონი საპირწონე სხვადასხვა კონფესიებისთვის პროპორციით 1:4-დან ხდება დაფინანსება რამოდენიმე კონფესია მაგრამ პროპორცია არის 1:4 ნახევარი საათი გავიდა ბატონ დიმიტრი მე მინდა გითხრა მე ამაში გეთანხმები თემას დავუბრუნოთ ამ საკითხში მე თქვენ რა თქმა უნდა თქვენ კითხვას მისვავთ მე გეუბნები ის რაც 25 მილიონის გარდა გადის საკრებულოდან, გადის გამგეობებიდან, გადის სხვადასხვა ლოკალური ბიუჯეტებიდან, ამასთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს საფინანსო დოკუმენტი. აქ ორი აზრი არ არის. და თქვენ მე მეუბნებით რომ არ არსებობს ეს დოკუმენტი. არ არსებობს ხელმოწერები მოსახლებს რომელიც არაზუსტია. ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციაზე. გასაგებ ამის შემდეგ მე შესაძლებლობა მექნება ნოემბრიდან გავაკონტროლო იმედია ეს საკითხი და აუცილებლად გასაგებ შეხედავთ და შევეჯამოთ. გასაგებ შეხედავთ თუ შეიძლება. საპატრიარქო არის ერთ-ერთი ინსტიტუტი უფრო კომპლექსურად უფრო გლობალურად შეხედოთ საკითხს რომელიც ხელს უშლის აი სწორედ ესეთი გადაწყვეტილებების შეზრდა ხელისუფლებას ხელს უშლის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ეს არ არის ერთადერთი ინსტიტუტი. სამწუ სასუხაროდ არის მეორე ფაქტორი და მესამეც, რომელზეც ძალიან მოკეთულაპარაკებ, მეორე არის ღიად პრორუსული ძალები და ასევე დაფარული პოლიტიკური ძალები და საყრდენები რუსეთის პუტინის საქართველოს. ეს არის ფრაქცია დღეს პარლამენტში სამწუხაროდ ასეთი რამ აქამდე არ ყოფილა, სხვადასხვა ქართული მარში იქნება თუ ასე შემდეგ ძალები. და არის მესამე ფაქტორი, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ძალიან სახიფათო, ეს არის სატელიტი ოპოზიციური პარტიები. მე მაგალითებით გეტყვით, აა სვინ არის სატელიტი ოპოზიციური პარტიები. არა ერთი სატელიტური პარტია, რომელიც არის კონტროლირებადი, რომელიც არის ინისტუფლების ხელისუფლების ბიზინა ივანიშვილს, ჭირდება საყდენი ოცნების გარეთ და მან საყდენები გაიჩინა. არის მაგალითად ინო ბურჯანძის პარტია თქვენი აზრით? არა, რესპუბლიკური განსხვავებით ამ პარტიებისგან ეს არის გულწრფელი პოზიცია დემოკრატიული მოძრაობის, რომელიც ღიათაცხადებს რომ პროსული არ აცხადებენ ღიათ. ძალა არ არის მე არასოდეს არ განმიცხადებია რომ ვარ პრორუსული შეურაცხყოფად ვთვლი პრორუსული ძალად ჩემს მოხსენებას და გთხოვთ ჩემთან დასწრებით ხალბატონ ნინოზე ვილაპარაკებ კი ბატონო ბატონო მე ამ შემთხვევაში პარტიის პოზიციას მოგახსენებ ხალბატონ ჩემთან დასწრებით ძალიან გთხოვთ ჩემთან დასწრებით ნუ მომისმენია პრორუსულ ძალად გასაგებია მე ვთვლი რომ ჩემი პოზიცია თავიდან ბოლომდე წესით და ესე ვთვლი სუბიექტურად არა ძალიან საინტერესო სატელეპარტიებზე საუბრობდით და ძალიან საინტერესოა ეს არის პოსტსაბჭოთა მართვის არის მეთოდები, ეს არის საპატრიარქოს შეზდელი და ხელისუფლების გავლენები, ეს არის პროვოსულად ღიაძარები და ქვეყნის შიგნით ფსევდო ოპოზიციური პარტიები მაგალითად. ბინარია ესენი. რესპუბლიკური პარტიისგან წასული რესპუბლიკელები, ჩვენ დიდი ხანია ვაკურდებით ამას და რთული უსუფაშვილი არის დღეს სატელიტი პარტია. უსუფაშვილის შენების მოძრაობა არის ასეთი ფსევდოოპოზიციო სატელიტი პარტია, რომელსაც ბერძეს ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს რომ ოცნების გარეთ გაიჩინოს საყარდენი. ესეც არის პოსტსაბჭოთა მართლობა, რამდენიმე ფაქტს კეთებს. ეს ესეთ სერიოზული თავდასხმა ხეს ყოფილ თავმჯდომარეზე. ეს არ არის თავდასხმა, მე ვლაპარაკობ ფაქტებით. რატო წავიდა უსუფაშვილი და რატო რა მოხდა პარტიაში, ეს სხვა თემა, ჩვენ ვლაპარაკობ ფაქტებზე. ხო, ამაზე ვლაპარაკ ვიყოთ მე. ეს კი ეს თემა არ არის, უბრალოდ ეს მინდა ეს კომპლექსურად მინდა შევხედოთ ამ პრობლემას. არის არის სხვა პარტიებსაც არის საუბარი. აი ძალიან საინტერესო თემას შეზრება. კონკრეტულად უსუფაშვილის პარტიაზე. მოძრაობაზე, სადაც რამდენიმე ფაქტია, რაც ამაზე ამაში მარწმუნებს. აი მაგალითად, მოდეთ ვთქვათ. მანისი მარნეული ჩოხატაური გორი ბოლოს წარდგენები. ამ ამ წარდგენების დროს მასთან გადავიდა, ისე იგი ოცნებიდან გადავიდნენ მასიურად წარმომადგენლები თვითმართველობის. გამგებელი მაგალითად დმანისში რომელიც იყო 11 წელს აქტივისტი 20-ში 12-ში იყო ცნების штаბის უფროსი გორში გადავიდა 50 ადამიანი მოკმედი მაჟორიტარები გორში გადავიდა ნანიტაშვილი ტელევიზიის დირექტორი ხა ბევრს არ ვილაპარაკებ ამ პიროვნებაზე პირველი ნომერია სის მერობის კანდიდატი რომელიც არის მოკმედი გამგებელი მე ასეთივე სიტუაცია ჩოხატაურში სადაც მესამე ნომერი მაგალითად არის დავით ოდრია რომელიც იყო ერთი კვირის წინ 20-ების სიაში ერთი კვირის წინ ასეთი ტენდენცია შეგახსენებთ ხლა 2000 საინტერესო დავით უსუფაშვილის შეგახსენებთ 2016 15 წელს ვინ გადადის ხელისუფლებიდან ასე მასობრივად 50 წევრი საჯარო განცხადებებით წინა საარჩევნოდ ოპოზიციაში? როდის ხდება ეს? როდესაც ისინი ხედავენ თავშესაფარს, გარანტიებს, როდესაც ვიცით, რომ სუსიმართავს მთელ ამ პროცესებს, როდესაც ვერ ვერ დამიდასტურებს ახლა ვინმე რომ უსუფაშვილის ღირებულებებთან აქვს რაიმე კავშირი, მაგალითად ნანიტაშვილს ან რამდენიმე იქაურ აქტივს ან მოკმეთ მაგალითად მოკმეთ განგებელს. პრორუსულებთან რომ ვახსენეთ ეს რამე კავშირში არის, რომ ეს მეთოდი რაიმე კავშირში არის პრორუსულობასთან პრორუსული საყრდენები ფსევდო პოპულარული პარტიები, ანუ მაგრამ არაპრორუსული, მოდის პრორუსული არის არის. ანუ ერთი არის ძალები, რომელსაც პატრონი ყავს და ხელმძღვანელი და მაკონტროლებელი რუსეთში და მეორე რომელსაც ყავს პატრონი და მაკონტროლებელი საქართველოში. ეს არის პორსაბჭოთა მეთოდები. ეს ერთადერთი პარტია, ასე იმართება, მე ვლაპარაკობ ამაზე, მეტყვი ფაქტები მაქვს საქართველოს ხაზზე ვერილაპარაკობ. ეს არის რუსეთის რუსეთის მართვის მეთოდები, რუსეთში ასე იმართება ფსევდო ოპოზიციით, სატელიტური პარტიებით, რელიგიური აქცენტებით, იქ ღირებულ ფასეულებზე დაფუძნებით ეხლა ვერთიც დასასრულოს დასავლეთის ფასეულობებზე ესეთი არასწორი ინფორმაციით ამიტომ ჩვენ ამ თავს პროცესს უყურებთ ეს კომპლექსურად საპატრიარქო არ არის ერთადერთი ინსტიტუტი ქვეყანაში ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი სახიფათო ნაბიჯი ერთი თავი სანამ ესეც უნდა გკითხოთ აუცილებლად მიხოთ ჩვენ დრო ამოიწურა და მოკლე პასუხი თუ შეიძლება ხათუნა დავით ბერძენიშვილი საუბრობდა რომ ეს ციანდის სკანდალიც არის ხელისუფლების მიერ ინსპირირებული იმისათვის რომ ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილმა გაიძლიეროს თავისი პოზიციები საპატრიარქოში. კი. ამ ამ თქვენ კონტექსში, რომელიც ახლა ახსენეთ, ამას როგორ ხედავთ ციანდის სკანდალს? მოკლედ თუ შეიძლება. ის რომ ეკლესიის დისკრედიტაცია ხდება, ამაში არც ერთი არც პოლიტიკური პარტია თუ სხვა პარტიების გააკრიტიკებს საპატრიარქოსთან რესპუბლიკურ პარტია არაფერს შეარ არის. დისკრედიტაცია ხდება ეკლესიის შიგნიდან, როდესაც ვისმენთ რიგი ეპისკოპოსების ესე როგორ გითხრათ, ისე ესაუბრებიან ხელისუფლებას რიგი ეპისკოპოსები, თითქოს ისინი იყვნენ, ესე იგი, მათ შეუძლიათ ესე ესეთი ულტიმატუმის ელაპარაკონ ხელისუფლებას. ხელისუფლებამ ვერ გამოიძია ეს საქმე და ძალიან კარგად გვახსოვს ხელისუფლების წარმომადგენლების საუბარი, როდესაც ეს ქვეყანა ინგრეოდა, საპატრიარქს ემზადდებოდა ასეთი მკვლელობა და რომელიც პირდაპირ იყო ჩარეული ამ შიდა პროცესებში. შეხვედრები, ეს იყო ძალაუფლების განაწილება და საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა ხელისუფლების ნაკრების პოზიციებზე, მან ვერ გამოიწია, ვერც ერთმა სამართალდამცავ ორგანომ ვერ გამოიწია რა ხდება სინამდვილეს ჩენდის საქმეს. რომელიმე მოქალაქეს რო კითხეთ, რომ გაერკვიე თუ არა და რა ხდება, ვერან ვერ გვიპასუხოს. დამარცხდა საპატრიარქოც ამ პროცესში, იმიტომ რომ სრული დისკრედიტაცია მოხდა მართლა და პასუხი არც იქ არ არის. დამარცხდა ყველა ინსტიტუტი, მათ შორის სამართალდამცავ ინსტიტუტები და ხელისუფლება. ხელისუფლება. ეს არის გასაგებია და ბოლო ეს არის სწორედ ამ ბიზნესმენშულს გავლენები, კი, ხელისუფლება ცდილობს რაც შეიძლება დიდი გავლენა ქონდეს ეკლესიაზე, ჩვენ ეს არ გვინდა სწორედ ბატონო. ჩვენ გვინდა თანამოკიდებელი და დისკრედიტაციის გზით რო იყოს გამოკეთება. დისკრედიტაცია არის გზა გავლენის მოსაპოვებლად. გზა გავლენის მოსაპოვებლად. გასაგებია. და ბოლო კითხვა, დიმიტრია, თქვენ ასევე გთხოვთ მოკლედ იყოთ, აქ თქვენ რაღაცაში დაეთახოთ ქალბატონ ხათუნას, თქვენ ისაუბრეთ რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე, რამდენჯერ მე ახსენეთ ეს სიტყვა და მაინტერესებს ამ დებატების შემდეგ თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ის რაზეც საუბარია რესპუბლიკელების პოლიტიკურ კლიპში ეს არის გამოჩდება გამოხატვის თავისუფლებაში და არაფერი არ აქვს საერთო პროვოკაციასთან. ფიქრობთ თუ არა შეიცვალეთ თუ არა აზრი თუ ისე თქვენს აზრზე დარჩეთ ა შესანიშნავად ფლობთ ესე იგი ტექნოლოგიას სუ სხვა კონტექსტში ნათქვამი ფრაზები გაასაღოთ ესე იგი თითქოს და მე ქალბატონი ხათუნას მიერ გაკეთებულ განცხადებას ესე იგი აღვიქვამ გამოხატვის თავისუფლებად რა თქმა უნდა მას აქვს უფლება ისაუბროს თუმცა როდესაც ოფიციალურ კლიპში არის პროვოკაციული ხასიათის ფრაზები რომელიც წილის წამებლობას შეიცავს და აშკარად ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს ინტერესებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ახალს სახელმწიფო ინტერესებს, უნებრივი ეს აუცილებლად უნდა იყოს სამართლებრივი შეფასების საგანი. რაც შეეხება გამოხატვის თავისუფლებას, მე ამ შემთხვევაში ქადაგებიდან მოყვანილი ფრაზების შესახებ აღვნიშნე. რაც შეეხება ქალთან ხათუნას მიერ დამიტარებულ აზრს, ის არის თავისუფლება ევროპას უკანალზე დაფუძნებული. ჩვენ წინაშე ეხლა იმყოფება სეკულარული დემოკრატიის თვალსაჩინო წარმომადგენელი ძალა, ძალის ლიდერი რომელმაც ეცით რა კლასიკური გაგებით სეკულარიზმის მაგალითად ფრანგული სეკულარიზმი ჩვენთვის საქართველოსში აბსოლუტურად მიუღებელია როგორც მოდელი აბსოლუტურად იმიტომ რომ ჩვენ სუსხვა რეალობაში ვცხოვრობ უნდა იყოს დამოუკიდებელი მაგრამ სეკულარიზმი თავისი კლასიკური გაგებით როგორც ანუ პრემიერს ეთანხმებით ბატონო სხვათა შორის პრემიერმა როდესაც ეს განცხადება გააკეთა ძალიან სწორ კონტექსში გააკეთა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კლასიკური სეკულარიზმი ნაგულისხმები იყო ფრანგული რადიკალური სეკულარიზმის მოდელის თვალსაზრისით და მსგავსი ტიპის რასიშას არა კლასიკური იმას ეთანხმებით კონსტიტუციაში წერია რომ ეს არის სეკულარული სახელმწიფო და დამოუკიდებელი უნდა იყოს ეკლესია. ამ დეკლარირებულ ქართული მოდელის ფარგლებში დიახ. ქართული მოდელის ფარგლებში ის რომ სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს ეკლესია და სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს ჩარევის უფლება ეკლესიის საქმეებში. კიდევ ერთხელ ვემეორებ თუ კი მსგავსი ფაქტები დოკუმენტალურად მტკიცებულების დონეზე თქვენ გაგაჩნიათ თქვენი უცხებიდან თქვენ ისინი წარმოადგენთ ქალბატონო ფათუნა გასაგებია პოლიტიკა შევაჯამოთ ეს საქმე შემაჯამებს სიტყვაში გაგცემთ კიდევაც პასუხს საქმე რაშია თქვენ ფათუნა რომ ეკლესიის წინაამდე გეგმაზომიერად მეთოდურად მიზანმიმართულად მიმდინარეობს მადისკრედიტირებელი კამპანია ეს კამპანია დაიწყო ჯერ კიდევ სააკაშვილმა, ოღონდ მაშინ ქვის გროვების, ქვების გროვების კამპანიას უფრო გავდა ეს ფარულ ასე ვთქვათ, რეჟიმში მიმდინარე დისკრედიტაციის, დაშანტაჟების, გარკვეული პირობების შექმნის, პრივილეგირებული ფენების გამოყოფის, იქ ჩანერგვის, იქ მოსმენის, იქ ჯიბების ჩუქების, იქ მოსასმენების, საშუალებების ერთ წუთით და წლების განმავლობაში ძალაუფლება და სიმდიდრე ძალით წლების განმავლობაში გარკვეულმა სამსახურებმა მოიპოვეს ნიშნულოვანი მადესკრედიტირებელი ინფორმაციები და ეს ინფორმაციები არსებობს, რა თქმა უნდა, მე მე მაგამის ეჭვი. ხოლო მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება შემოვიდა ოჰაბიტაციის ფარგლებში და შემდგომში უკვე ღიად გამოავლინა ასე ვთქვათ ნეოლიბერალურმა ინტერნაციონალმა უკვე ახალი კამპანიის დაწყების შესახებ და თქვენ რეალურად უკვე დაარტყით ეკლესიას იმ ძალების ინსპირირებით, რომლებიც თქვენს უკან დგანან და ნეოლიბერალური ერთობა გამოიხატება ლიბერალური ინტერნაციონალიზმი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. და დავასრულოთ თქვენს არითა აუდიტის უბრალოდება შემდეგის უნდა დავასრულოთ. მაგრამ დარწმუნებული იმაში, რასაც ახლა ვიტყვი, რომ თქვენი საარჩენო პოლიტიკური კლიპი არ ემსახურება საარჩენო მიზანს. ის ემსახურება ორ მიზანს, ორი კულტურის მოკვლის მიზნით არის გაკეთებული. ერთის მხრივ თქვენ გააკეთოთ ახალი დაფინანსების მოპოვების კამპანია. კანონმდებლობას იცნობთ. ფონდებიდან, რომლებიც სწორედ ამ მიმართულებით კანონმდებლობას იცნობთ. როგორც ქუჩი იყო აღნიშნული, გაბედულ და პროვოკაციულად განწყობილ ძალებს დააფინანსებენ. ინახავთ აუდიტის დასკვნა 20 წელიწადზე რესპუბლიკურ პარტიაში. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ თქვენი კამპანია მიზნად ისახავს იმ კამპანიის გაგრძელებას, რომელიც 10 წლის წინ არის დაწყებული ჯერ კიდევ და ეკლესიის მიზან მიმართულ დასუსტებას. 10 წლის წინ არა, მოკლედ გიპასუხოთ. აი ეს არის ჩემი 94 წლის წლებში პარტიის გაკეთებული აქვს სეკულარიზმის პოზიცია თქვენს კამპანიასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ დიმიტრი, დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრობისთვის. ჩვენი შემდეგი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის შემდეგი სტუმარი ელენე ხოშტარი ევრო